¿Qué tal, calisténicos? Vuelvo con un vídeo sobre una flexión poco conocida pero muy efectiva, la flexión del oso. Esta flexión desarrolla mucha fuerza en los hombros, pero también trabaja tríceps y pecho. Su eficacia reside en que esta posición pone más peso encima de la articulación del hombro si la comparamos con una flexión normal. Arriba empuja contra el suelo para situar las escápulas en protracción. Aplica la retroversión pélvica evitando arquear así la zona lumbar. Ahora bien, ¿pero en qué se diferencia de las flexiones pike? pues que la flexión pike trabaja algo más el pectoral superior, ya que requiere una posición más vertical del torso. Todo esto y muchísimo más en esta guía completa sobre calistenia. Incluye progresiones para front lever, planche, dragon flag, el sit, v-sit, etc. Con especial hincapié en la técnica correcta de los ejercicios, evitando así lesiones. Tienes más información en la descripción del vídeo y en mi página web.